саламатсыздар ма құрметті оқушылар сіздермен жаңасыл жангелдіұлы 2020 жылдағы 11.01 нұсқасын талдағалы отырмыз кеттік бірінші есепте есептеу керек деп жазған яғни логарифмдік қасиеттерді пайдалана отырып негіздері бірдей екенін байқасақ ә, алдында ә, бастапқы екеуінің арасында минус таңбасы болған үшін негіз ортақ жазамыз жетпіс бөлінген бес яғни қасиет бойынша дұрыс па қосылған болған үшін оның негізі бірдей болған үшін бірден уақыттама үшін бірдей негізде екіден бірді көбейтіп жіберсек тиімді болар еді сонымен байқап отырғанымыздай ары қарай есептеу логарифм тоғыз негізде екі жүз жетпісті онға бөлсек жиырма жеті деп жазуға болады яғни логарифм тоғыз дегеніміз үштің квадраты жиырма жеті ол үштің кубы мына дәреже алдына түседі коэффициент болып негіздің дәрежесі керісі болып түседі жауабы үш бөлінген екі яғни бір бүтін оннан бес бұл жерде байқап отырғандарыңыздай а жауабы келесі екінші есепте бұл теңдеуді модуль таңбасымен берілген теңдеуді шешу үшін яғни тесттің барынша максимум мүмкіндігін пайдаланған қажет бұл жерде байқап отырсаңыздар жауаппен жұмыс істеуге де болады немесе екі жағдаймен шешу яғни модульді анықтамасы бойынша ашу сыртқы модульді ашатын болсақ өте мұқият болыңыздар x минус бір ішкі модульді ашып шатастырып алмаңыздар модульдің ішінде x минус бір қосылған екі тең үшке екінші жағдайы модульдің x минус бір модульдің ішіндегі қосылған екі тең минус үшке екі жағдайда қарастыратын боламыз модуль астында x минус бір тең бірге бұны тағы да анықтама бойынша екі жағдаймен ашатын боламыз x минус бір тең бір екінші жағдай x минус бір тең минус бір x тең болады оң жақына өткізсек x тең 2 x тең 0 яғни екі түбіріміз бізде дайын келесі екінші жағдайымызға мән беретін болсақ модулясында x минус бір тең минус бес болды ал олай болса модулясында таңбадан ешқашан минустан шықпайды себебі геометриялық мағынасы ол ұзындық мәніне тең яғни жауап тек қана 0 екі келесі үшінші сұраққа көшейік құрметті оқушылар бұл жерде яғни график берілген екен байқап отырсаңыздар y тең а ның x дәрежесі функциясы бұл яғни көрсеткіштік функция ә, бұл жерде тесттің нұсқаларында көрсетілген қайсы мына жерде екі график берілген қай теңдеудің графигі екенін байқауымыз керек ол үшін сіздерге нақты нүктелер көрсетілген міне бірінші нүктеміз x-іміз 1, y жазып қояйық ол үшін x тең бір игрегіміз төрт бірінші бір функцияны қарастырып алайық және екі функцияда xіміз нөл болғанда игрегіміз бірге тең деген ол екеуіне ортақ болып тұр демек ол ә, мына нұсқадағы барлығында орындалуы мүмкін қарастырып көрейік x-тің орнына бір қойсақ y орнына төрт қойсақ онда тепе теңдік орындалу керек яғни ә, x-тің орнына қараңыздар мына жерде иктің тің орнына бір қоямын екінің екі дәрежесі игрегіміз төрт болады яғни y тең екі x функциясы бұл былайша айтқан кезде мына функцияның берілген функцияның графигі болып табылады теңдеуі болып табылады ал астындағыны қарастыруымыз қажет енді ол яғни мынау графикте берілген графиктің теңдеуі деп қарастырып көрейік яғни ол координаталарымызды анықтайтын болсақ минус бірде бес оны да жазып қояйық x тең минус бірде бес осы теңдікті орында яғни осы теңдікті қанағаттандырса олай болса бұл функцияның бұл функцияның графигі болып табылады екен егер тең x-тің орнына минус бір қойсақ яғни қараңыздаршы егер тең нөл бүтін оннан екі дегеніміз ол бестен бір ғой x-тің орнына минус бір қоятын болсақ ол бес болады яғни тепе теңдік орындалды а жағдайы дұрыс ар жағын қарастырмай ақ қойсақ та болады себебі бұл жерде бес нұсқалы келесі сұрақ ойланған сан төрт есе арттырылды біз ойланған санды білмейміз x деп алайықшы иә ал төрт есе арттырылды деп төрт есе арттырдық ойлаған санды шыққан көбейтіндінің мәні жүз жиырма сегізге кемітіліп міне кемітеміз кемітіліп нәтижені он үш санына көбейткенде міне кемітіп ол нәтиже болды ол нәтижені 13 санына көбейткенде елу екі сан шықты мына қарапайым сызықтық теңдеуді шешсек осы есептің мәнін тапқан боламыз байқасаңыздар теңдіктің оң жағы мен сол жағын он үшке бөліп жүрсек төрт қалады яғни төрт х минус жүз жиырма сегіз тең төрт төрт х тең жүз отыз екі х тең бізде отыз үш бола ма отыз үш яғни с жауабы дұрыс келесі ә, теңсіздік модуль таңбасымен берілген теңсіздік бізде бар екен оны жүйемен шешуге де болады немесе мынадай әдісті де ұсынар едім сіздерге таныс жағдай бұл жерде кіші неместен екі бүтін оннан бестен болған үшін бұл жерде қиылыстыру жүреді яғни минус екі бүтін оннан бес пен екі бүтін оннан бестің арасында шешеміз жақсы ма яғни жауабы тік жақ жағы минус екі бүтін оннан бес пен екі бүтін оннан бестің арасы тест болған үшін балалар өте ә, тиімді жолын ұсынып отырмыз немесе ә, бұның шешілу жолы жүйе құратын едік x-ті оң таңбамен шешсек былай болады теріс таңбамен ашатын болсақ ол мынадай түрге енеді және екеуін қиылыстыру барысында қиылыстыру барысында мына нәтижеге қол жеткіземіз келесі алтыншы есепті қарастыратын болсақ теңсіздіктер жүйесі берілген яғни біреуі рационал теңсіздіктер екіншісі логарифм теңсіздіктер екен ә, бірінші теңсіздіктен бастайтын болсақ рационал теңсіздіктен яғни иксті ті жалпы алымын да бөлімін де нөлге теңестіріп алайық x тең минус үштен бір екінші бөлімін теңестіретін болсақ x тең бес яғни бұл бөлшектің бөлімі болған үшін тең емес десек те болады бұны жай жақша ретінде қарастыруға болады да жалпы біз нөлге теңестіріп алған жағдайын қарастырып отырмыз кеттік ә, белгілейік үштен бір интервалдар әдісіне салайық x-тің таңба плюс x-тің таңба плюс яғни бұл кезектеседі екен бізге қай жер керек x үлкен жағы керек яғни ол меншіксіздіктен меншіктен бірге дейін бестен меншіксіздікке дейін деген аралықтар екен бұл бізде бірінші теңсіздіктің ә, нәтижесі яғни жауабы десек те болады ал енді жауап жазып қояйық x тиісті минус шексіздіктен минус үштен бірге дейін бірігу бестен плюс шексіздікке дейін келесі так мына логарифм теңсіздікті шешу үшін ең басты мәселе ол анықталу болса төрт икс яғни логарифм астындағы өрнек үлкен нөлден әрдайым x x үлкен нөлден ұлысымыз дайын оны ұлысын жалпы анықталуысы деп белгілеп қояйық ал енді логарифм теңсіздікті шешетін болсақ дәрше э, дәреже көрсеткішті көрсетішті түсіретін болсақ біздің жағдайда негізі 5 яғни бірден үлкен соң, онда ә, басы таңбасы өзгермейді бестің бір дәрежесі болады екен 5-тің бір дәрежесі x бес бөлінген бізде мына нәтижемен барлық бағана берілген автобусын қиылыстыратын болсақ сан өзіне салайық нөл мына бес бөлінген төрт боялады бес бөлінген төрттен үш естіген нөлден үш естіген міне екеуін қиылыстыру арқылы жауабы бес бөлінген төрттен үш естіген деген жауап алады екенбіз ал енді бұл екінші теңсіздіктің нәтижесі бар бізде бірінші теңсіздіктің нәтижесі бар екеуін ортақ бір оське саламыз екеуін қиылыстыру барысында қандай нәтиже алатынымызды көрейік минус үштен бір бағана бастапқы мынаны салып жатырмын ғой минус үштен бір және бес еді ғой оның алдында бес бөлінген төртіміз бар бес так бағанағы жауабымыз енді мына жерден шыққан қорытынды нәтижені мына жаққа енгізіп жатырмын бес бөлінген төрттен плюс жетістікке қиылысқан жері бестен плюс жетістікке дейін яғни жауабы д екен келесі иә оқушылар арифметикалық прогрессия берілген екен екі мүшесі бар 26 сан осы прогрессияның нешінші мүшесі болады дейді ол үшін міндетті түрде арифметикалық прогрессияның нінші мүшесінің формуласы қажет және жеткілікті мына формула арқылы ә, нешінші мүшесі екенін білмейміз яғни осы а жиырма алтыны ның орнына 26 қоямын а бір дегеніміз бірінші мүше минус жеті бүтін оннан үш қосылған n минус бір ал енді д дегеніміз мынау д ғой д дегеніміз айырма айырманы табу үшін а екіден а екіден а бірді азайтамыз ә, сонда минус алты бүтін оннан төрт азайтылған ана таңбасымен плюс кетеді жеті бүтін оннан үштің таңбасы теріс екен сонда нөл бүтін оннан тоғыз бола ма орнына қойып жерге тұрмыз осы жерден осы сызықтық теңдеулерден нді тапсақ болған яғни n табатын болсақ отыз сегізге тең болады ары қарай былайша айтқан кезде есептеу өздеріңізде қалады сенімші есепке келетін болсақ функцияның сындық яғни кризистік нүктелерін табыңыз деген өте мұқият болыңыздар бұл үшін бізге туындыны табу қажет болады туындыны табатын болсақ синустың туындысы косинус екенін білеміз аргументтен де туынды алуды ұмытпаймыз екі косинус екі икс міне туындысы табылды енді бізде кризистік нүктені табу үшін туындыны нөлге теңестіру керек екенін ұмытпаймыз құрметті оқушылар косинус екі икс тең нөлге екі x тең байқап отырсаңыздар дербес жағдай нөл болған жағдайда косинус ол дербес жағдай пи бөлінген екі қосылған пи еді х-ті табатын болсақ х тең пи бөлінген төрт мүшелеп оң жағын сол жағын да екіге бөліп жібереміз пи бөлінген екіні екіге бөлсең пи бөлінген төрт болып кетті қосылған пи бөлінген екі к бұндағы барлық бүтін сандар яғни қай жауап екен с жауабы дұрыс екен келесі сұраққа көшейік құрметті оқушылар диагональдары 16 және 30 сантиметр болатын ромбының қабырғасын табыңыз деген ромб дегеніміз осы жерде анықтамасы қажет ромб дегеніміз не еді бар қабырғасы тең параллограмм десек болады дұрыс па мен ромб сызатын болсам ә, диагональдары берілген құрметті оқушылар мына жерде шамалы сызғыш қолданбай сызып жатырмын ең бастысы мағынасын түсінсеңіздер болғаны міне диагональдардың қасиеттерін бір пайдаланып жүрейік диагональдар қиылыс нүктесінде қақ бөлінеді яғни дұрыс па және олар өзара перпендикуляр қасиеті осылай еді диагональдары 16 болса мына жері яғни 8 де 8 30 болса 15 те 15 болып теңге екіге бөлінеді байқап отырсаңыздар а б с міне мына үш бұрышымыз бізде мына диагональ қиылысымыздың о деп белгілеп алсақ үш бұрыш а б о ол тік бұрыш үш бұрыш пифагор теоремасын пайдалансақ а б квадрат тең болады сегіздің квадраты қосылған он бестің квадраты а б квадрат тең қанша болады бізде алпыс төрт қосылған алпыс төрт қосылған екі жүз жиырма бес тең екі жүз сексен тоғыз болады а в тең он жеті яғни а жауабы дұрыс екен бұл ромбтың қабырғасын таптық келесі оныншы сұраққа келетін болсақ құрметті оқушылар пирамиданың табаны тік төртбұрышты яғни пирамида жалпы пирамиданы салудың да өзінің ережесі бар себебі сызба дұрыс салынса құрметті оқушылар сіздер нені табу керек екен нені жалпы өрнектеп алу керек екенін мұқият біліп отыруларыңыз қажет міне пирамиданы Э, барлық қырлары көрінетіндей етіп былай салуды ұсынамыз құрметті оқушылар ыыы э, шамалы қисықтау шығып жатыр себебі сызғыш қолданып жатқан жоқпыз мағынасын түсінсеңіздер жеткілікті абыз табан абызы да тік төртбұрыш берілген иә пирамида берілген э, оның қабырғалары түбірасты алты және түбірасты екі түбір түбірасты алты және түбірасты екі деп белгілеп алатын болсақ оның әрбір бүйір қыры бес сантиметрге тең яғни барлық бүйір қырлары беске тең бізге пирамиданың биіктігін табу керек пирамиданың биіктігін өте мұқият болыңыздар табанының диагоналдарының қиылысу нүктесіне биіктік түсетінін ұмытпаймыз яғни бізге міне төбесін с деп белгілеп алатын болсақ диагональ қиылысу нүктесі о болса с оны іздейді екенбіз құрметті оқушылар байқап отырсаңыздар бізде қыры бар мына яғни осы осы болсын жалпы диагональдары қажет төрт бұрыштың диагональдары тең екенін ұмытпаймыз диагональді табу үшін байқап отырсаңыздар тік төртбұрыш болған үшін барлық бұрыштары 90 градус қой сондықтан да біз мына жерде бір рет пифагор теоремасын пайдалануға болады түбір асты квадраты түсініп отырсаңыздар мен оны ауызшада жазсам болар еді бірақ ә, уақыт жаза кетейін ао ао квадрат тең болады байқап отырсыздар ма ао квадрат тең болады ол осы ғой былайша айтқан кезде осы квадратқа тең ғой ао квадрат тең болады түбірасы мына жерде түбір түбірасы екі болған үшін бірденнен алты қосылған екі тең сегіз десем болады яғни ао тең болады екі түбірасында екіге ао дегеніміз мұқият болыңыздар жоқ қателестім кешіріңіздер мына жерде асы болу керек қой дұрыс па так мына жерде көше салайын себебі диагональ асы ғой асы тең болады екі түбірасы екіге олай болса а о және осы тең түбірасты екі ғой демек мына жерде бізде түбірасты екі екенін байқаймыз енді с қараңыздаршы өте мұқият болсын с о с тік бұрыш үш бұрыш екенін мұқият болып қараймыз да ә, пифагор теоремасын бір рет пайдаланамыз яғни с ол бес гипотенуза болып табылып тұр мына бізде биіктікті h деп белгілеп алайық h квадрат қосылған 2 екінің квадраты екі тең бестің квадраты жиырма бес h квадрат тең жиырма үш иә h тең түбір астында жиырма үш болады екен құрметті оқушылар бұл жауабы дұрыс келесі он бірінші есепте екі жүз алпыс бес саны он бес жиырма арифметикалық он бес жиырма арифметикалық процент нешінші мүшесі екенін анықтаңыздар яғни біз нешінші мүшесі екенін білмейміз ондай болса бағана жоғарыда айтқан формуланы пайдалана отырып ә, әрекет жасаймыз екі жүз алпыс бес деген сол ан болып тұр а бір қосылған n минус бір n-1 деген формуланы білесіздер. Соған салып көрге тұрмыз. 265-міз мүмітір. A1 дегеніміз 15. Қосылған n деген сол нешінші мүше екен білмейміз. Тыны табатын болсақ A2-ден. A2-ден A1-ді азайтамыз. Яғни 5 ке тең Әні 5. Майда санмен жұмыс істеу мақсатында барлық сол жағында, оң жағында 5-ке бөлі жерсек болады. Олай болса, арифметика проекциямыз 5-ке бөлінеді бұсақ. Яғни 73 мына беске бөлемін мына мүше санды беске бөлемін беске бөлемін деген сияқты қосылған үш n минус бір осы жерден енді тиімдірегі n тауып алған тиімді болар деп ойлаймын ә, мына үш азайту бір екі болады n тең ә, қазір n тең елу бір сұрақ бар ма елу бір яғни мүшесі бар екен енді он екінші есепке мұқият назар аударыңыздар бұл жерде тригонометриялық ә, формулалар қажет болады яғни косинус альфа қосылған бетта тригонометриялық қосу формулалары деп атаймыз олай болса жазып көрейік сіздер косинус альфа косинус бетта мына жерде қосу болса минус болатын еді синус альфа синус бетта формуласын пайдалансақ қажет және жеткілікті болады екен біздің жағдайымызда альфаның орнында мына өрнек беттаның орнында мына өрнек тұр олай болса кеттік ашуға кірісейік косинус альфаның орнында міне жақшаның ішіне ашып қояйын салып қояйын ар косинус үш бөлінген бес жақсы жабылған көбейтілгенмен косинус беттаға келген косинус бетта дегеніміз мынау яғни қараңыздар альфа және бетта косинус арк жақшаның ішіне арк синус сегіз бөлінген он жеті жақша жабылады мына жерде таңба минус болса минус қоямын синус альфаның орнында арк косинус үш бөлінген бес көбейтілген синус арк мына жерге жақша алып қоя салайын сіздерге түсінікті болу үшін синус арк синус сегіз бөлінген 17 жеті тең олай болса байқап отырсаңыздар бізде жаңадай э, жаңағыдай тағы да тригонометриялық тригонометрияның формулаларын пайдаланамыз қажет арк косинус косинус альфа тең альфаға немесе қазір косинус аргументтің ішінде арк косинус болса косинус альфа ол альфаға тең деген формулаларын білетін білетінбіз соны кеңінен пайдалана отырып біз ә, мына өрнектің мәні үш бөлінген бес яғни мынау альфаның орнында тұр үш бөлінген бес деп жазуымызға болады ал келесісінде косинус мынаның барлығы альфа болып тұрды ол үшін бізге шамалы өрнектеуіміз қажет мына аргументті мына жерде арк мына аргументті мен астына шығарып орнына апарып қояйын косинус арк синус сегіз бөлінген он жетіні ең жақсы ұсыныс мынаны альфа деп алу яғни астына жазатын болсақ арк синус сегіз бөлінген он жеті ол бізде альфа болса мынау арк синус деген былайша айтқанда атау бергі жаққа керісі өткенде ол синус болады яғни синус альфа функциясының кері функциясы ол арк синус альфа деп қарастыратын боламыз сол сияқты сегіз бөлінген он жеті ол бізде синус альфаға тең болды құрметті оқушылар демек ә, бізде косинус альфа керек еді мынаның барлығы альфа еді бағана синус альфа болса косинус альфаны табайық яғни косинус альфа тең біз сіздер білетін бір минус синус квадрат альфа формуласы бойынша өрнектеп алайық мына жерде негізінде алдындағы плюс минус бар тұғын ә, алайда оны тек қана оң таңбасын аламыз себебі косинус мына жерде бізде ә, анықталуымыз ескеруіміз қажет яғни плюсын алатын болсақ бір минус 8 бөлінген 17-нің сегіз бөлінген он жетінің квадраты және бұны есептеуіміз қажет болады бұл жерде енді есептейтін болсақ ә, ортақ бөлім беру ары қарай есептеуі 17-нің квадраты азайтылған 64 ол алымы демек 225 болады екен бөлшектің бөлімінде 17 жоғарыда 15 қалды алымында яғни біз мына мына өрнектің мәні он бес бөлінген он жеті екенін байқадық азайту дәл сондай мына жерде арқ синус арқ косинус үш бөлінген емес дәл сондай осы жерде де э, әрекет жасасақ болады яғни мына өрнекті альфа деп аламыз оны мына жерге жаза қояйыншы косинус байқағаныңыздай бірден істеймін ба немесе бағанағыдай комбинация арқылы істеп қояйын деп едім арк косинус үш бөлінген бесім менде альфаға тең үш бөлінген бес ол байқап отырсаңыздар арк косинус бері қарай өтсе ол косинус болады екен косинус альфа үш бөлінген беске тең бізге не керек синус альфа керек та демек косинус берілсе синус табатын формула түбір астында квадраттардың азайтындысы бір азайту үш бөлінген бестің квадраты бұл жерден нәтижені алатын болсақ бестен төрт болады екен орнына қоямыз бес кешіріңіздер бес төрт бөлінген бес бестен төрт өткен ал мына жерде әдеттегідей бағанағы мына формулаға ұқсайды яғни синус арқ синус болған үшін сегіз бөлінген он жетіні қойғалы тұрмыз құрметті оқушылар бұл жерде тағы да айтатын мәселе ортақ бөлімді көбейтудің қажеттігі жоқ екеуінің ортақ бөлімдері бірдей болса көбейтінді күйінде қалдыра берсек болғаны яғни алымдарын көбейтейік үшке он бес өсі қырық бес азайту отыз екі нәтижеде шығады нәтижеде алымда 13 тен 13 бөлінген 85 екен осындай вариант болса көрек, 13 бөлінген 85 12 есеп бітті келесі 13 есеп яғни функцияның автолобусын табыңыз деген ә, квадрат түбірасында өрнектер жеке жеке ә, теріс емес болу қажет яғни бірінші квадрат түбірасында өрнек екінші квадрат түбірасында өрнек екеу жеке жеке теріс болмау қажет косинус x үлкен немесе нөлден екі минус синус x үлкен немесе нөлден ә, бірденнен бірінші мына бірінші теңсіздікті шешуді қарастыратын болсақ яғни бірлік шеңбер әдісі барлығымызға таныс деп ойлаймын немесе сұрақтарыңыз болса пікір ретінде қалдырсаңыздар болады қай жерден қиналатындарыңызды косинус x үлкен немесе нөлден косинус x бізде қай градуста нөлге тең бірінші дербес жағдай шеңберді салатын болсақ міне 90 градуста және 270 градуста э, бұл жерде косинус үлкен немесе нөлден болған үшін осыдан үлкен дегеніміз э, яғни оң жақтарын штрихтаймыз өте мұқият болыңыздар осы жерде мына градустар табу былайша айтқан кезде маңызды болып табылады штрихталған жерді басып өтсек яғни бұл жерде пи бөлінген екі мінекей және осы жерден бастапқы нүктені қайтадан былай келсек сағатты бағытымен ол қара марс таңбалы яғни минус пи бөлген екі болатынын ұмытпаймыз жауапты жазатын болсақ ә, аргументіміз x x тиісті ә, бізде кішкентайынан кішісіне үлкенге қарай сағаттіне қарамарсы жауапты жазатын боламыз минус пи бөлінген екі қосылған міндетті түрде екі пика болады яғни ол синустар мен косинустардың периоды теңсіздік болған кезде міндетті түрде екі пика дербес жағдай жалпы жағдай қарамаймыз аргумент ә, тек қана екпе болады екен келесі міне нәтиже шықты келесі бізде теңсіздік ә, минус е минус синус кешіріңіздер мына жерде шамалы синус x үлкен еместен минус екі синус x кіші еместен екіден яғни біз білеміз синустың мәндер ол сол минус бір мен бірдің арасында жатады яғни минус бір мен бірдің арасында жатқан сандар ол екіден кіші еместен екені белгілі олай болса мұндағы сан x тиісті r екенін ұмытпаймыз барлық нақты сандар жиыны ол нақты сандар жиынты мына келесі теңсіздіктің шешімін қиыстыратын болсақ осы теңсіздіктің өзі шыға келеді жауабы осындай яғни осындай түрдегі жауапты іздейтін болсақ пи бөлін минус пи бөлінген екі қосылған екі пи к міне с вариантында тұр екен с жауабы дұрыс болады екен он төртінші есепке назар аударайық құрметті оқушылар функциясына кері функцияны табу керек яғни кері функция дегеніміз y тең x-тен тәуелді функция берілген бұл жерде y-тен емес x-ті тауып алсақ болғаны y берілген яғни пропорция істейтін болсақ y-тің астында міндетті түрде бір болады пропорция істегелі жатырмын x көп деген y қосылған y бірден ашып жібердім жақшан ары қарай мен x минус бір x-терді бір жаққа өткізейін x y минус x тең минус 1 минус y яғни x-ті жақшаның сыртына шарсам, y азайтылған 1 ал мына оң жағында минус y минус 1 күйінде тұра берсін x-ті тауып алайын минус 1 минус y бөлінген y минус 1 түріндегі жалпы өрнек пайда болды енді кері функция болған үшін x-тің орнына y-ті қойып жазуым қажет y тен минус 1 минус x асында x минус 1 осындай жауап іздегелі отырмын құрметті оқушылар мынандай мынау емес бір қосылған x иә мына жерден түрлендіру енгізетін болсақ құрметті оқушылар минусты жақшаның сыртына шығарып x қосылған бір деп мынаның минусын астына астына әсер етіп жіберсек бір минус x болады екен ә, сондай жауап іздесек бір қосылған x бір минус x қосылғыштарын орналастырумен қосындының мәні өзгермейді он төртінші есеп шықты он бесінші есеп құрметті оқушылар так бұл жерде декарт жүйесіне байланысты есептер берілген екен сын а б кесіндісін бір бөлінген үш қатынасындай бөледі а және с нүктелерінің координаталары белгілі болса б нүктесінің координаталарын табамыз яғни байқа идея есептің идеясын байқасаңыздар мінекей б кесіндісі берілген екен байқаймыз кесіндісі бір бөлінген үш қатынасындай бөлінеді деген яғни с нүктесі екеуінің арасында жатыр солай емес па ал бұл жерде біз ә, кесіндінің берілген қатынасты бөлу формуласын пайдаланатын боламыз x бір қосылған лямбда x екі бөлінген бір қосылған лямбда деген формула есте бар шығар дәл сонда y де осыған сәйкесінше y екі бір плюс лямбда z де сондай z тең z 1 қосылған ләмбіда z екі бөлінген бір плюс ләмбіда. енді өте мұқият болыңыздар бұл жердегі ләмбіда дегеніміз не ләмбіда дегеніміз қатынас коэффициенті яғни бізде берілген абы кесіндісінің бір бөлінген үш қатынасында яғни 3-тен 1-ге тең екенін байқаймыз өте мұқият болыңыздар бұл жерде б нүктесінің координатасын сұраған олай болса б нүктесінің координатасын білмейміз x және y деп алайық ал мұқият болыңыздар бұл x y z табатын формулалар бұл с ның сынның координатасын табатын формулалар тұғын бізде сынның координаталары бар сондықтан біз бұның координаталарын өрнектеп осы формулаға салайық ал кеттік ал сынның координаталары бірінші мынау x қой онда x тең төрт тең бірінші формулаға салған жатырмын құрметті оқушылар x бір дегеніміз ол а ның қараңыздаршы сіздерге тиімді болу үшін x бір y бір z бір деп жазып қойғалы отырмын б нүктесінің координатасы олар былайша айтқан кезде ә, x бір x екі z екі күйінде қалғаны дұрыс x1 x2 y2 z2 міне сіздерге осындай нұсқасы түсініктірек болатын еді y2 міне олай болса мұна бізде x y z кеттік ал x-іміз төртке тең дәл мына формулаға салғалы отырмын құрметті оқушылар x1 дегеніміз ол бізде міне 2 орнына қойғалы тұрмын 2 қосылған лямбда үштен бірге тең яғни енді x2 керек маған x2 дегеніміз ол міні ол белгісіз дұрыс па белгісіз айнымалыдан тәуелді сызықтық теңдеуді шешетін боламыз бір қосылған дәмі дегеніміз, үштен бір төрт тең болады ортақ бөлім берсек төрт бөлінген үш мына жерде де ортақ бөлім бере кетейік үштен мына жерге берсек так алты қосылған x екі бөлімдерін қысқартып жіберсе пропорция істейтін болсақ x2 тең болады 16 ә, 10 болады екен өте мұқият болыңыздар екінші y ді тауып аламыз енді y дегеніміз ол бізде бар ғой минус 6 тең деп бастаймыз минус 6 тең ә, бізде y1 яғни y1 минус 4 минус 4 қосылған ләмбдамыз үштен бір ал игрек екі дегеніміз ол белгісіз яғни бұның коэффициенті Y2. 1 қосылған ләмбда екен дәл сондай амалдарды қолданатын болсақ ортақ бөлім берсек үштен төрт ортақ бөлім үш мына жерге үштен берсек минус он екі қосылған y екі бөлімдерін қысқартып жібереміз пропорция істейтін болсақ пропорция істейтін болсақ y екі тең минус он екіге тең екен пропорция істеп өздеріңіз тапсаңыздар жақсы болар еді келесі z табу үшін z бізде яғни бізде не еді бір иә бір тең бір тең z біріміз алты қосылған үштен бір кешіріңіздер мына жерде көбейту болу керек яғни бұл жерде z екі бір қосылған ләмбіда ол тұра береді екен дәл сондай мына жерде алтыншы сыныптың базасы пайдаланып отырмыз құрметті оқушылар үштен төрт маңдайына үштен қойды сол жалпы мына жерде ортақ бөлім берсек үш мынандай үштен ортақ бөлім үш он сегіз қосылған z екі үш пен үш қысқарады z екі тең болады минус он төрт бола ма сонымен бізге табу керек нүктенің координаталары анықталды ол нүктені былайша айтқан кезде б нүктесі деп алсақ координатасын реттеп жасайық он минус он екі минус он төрт құрметті оқушылар ә, координаталардың орындарын ауыстырып алмасаңыздар жақсы болар еді себебі ол балды шегеріп тастайды он минус он екі минус он төрт деген вариантты көруіміз керек он минус он екі минус он төрт а варианты дұрыс он бесінші есеп шықты келесі он алтыншы есепте тригонометриялық формулаларды пайдалануымыз қажет ә, мынадай өрнектің мәнін табуымыз қажет яғни бұл жерде бағанағыдай аргументті альфа деп алған тиімді арк косинус үш бөлінген бес тең альфаға бағанағы айтқандай аркосинус косинус ұғымы бері қарай кері өткенде ол косинус болады яғни косинус альфа тең үш бөлінген беске енді бізде косинус альфа үш бөлінген бес болса бізде бағана мына өрнекті біз альфа деп алдық онда катангенс альфаны табуымыз қажет катангенс альфаны табуымыз қажет енді катангенс альфа дегеніміз бұның жолдары көп косинустың синусқа қатынасы десеңіз де қарапайым ғана жолы осыдан табылады болады себебі косинус бар синусты табу қиын емес түбірасында 1 азайтылған үш 5-тің квадраты жоғарыдағы есептерді қарастырған едік ортақ бөлім маңдайыны 25-тен болады есептеу барысында 5 5-тен 4 деген нәтижеге қол жетсеміз. косинустың мәнін қоямыз 3 бөлінген 5 синустың мәнін жаңа ғана тапқан 4 бөлінген 5-ті қояйық 5 пен 5 қысқартып 3 бөлінген 4 деген жауапты 2, 3 бөлінген 4 д жауабы дұрыс екен келесі 17 жетінші есепті қарастыратын болсақ құрметті оқушылар төбелері координаталарымен берілген нүктелерінде орналасқан үшбұрыш яғни берілген осы үш үшбұрыштың координаталар бас нүктесіне қатысты б төбесіне симметриялық нүктенің координатасы табамыз яғни мен үш нүктені де салып алдым яғни а нүктесінің координатасы бірде бір бес бесте бір с нүктесінің координатасы икс үш ері төрт яғни нүктелерді белгілеп алдым өте мұқият болатын жағдай осы жерде координаталар бас нүктесіне деген сөзді назардан шығармау керек яғни ант төсіне декарттың мына жерде бас нүктесі мынау ғой әрбір мұқият болыңыздар симметриялы бері қарай көшкен кезде ә, әрбір қашықтық яғни ұзындық тең ұзындыққа көшеді әрбір нүкте ә, түсіндіңіздер ма қысқасы барлық ұзындықтар барлық нүктелер жай ғана ә, өзгеріссіз көшеді бері қарай яғни мына жердегі мына мына арақашықтық бері қарай мына нүктеден декарт координаттар жүйесінің координаталы бас нүктесімен дене сызғышпен сызатын болсаңыздар мына нүктеге келіп түседі с нүктесін координаталы бас нүктесімен қосып өткізіп жіберетін болсақ ол мына нүктеге келіп беріледі яғни с бір деп белгілеп қойсақ б нүктесі яғни бас нүктеден өткіземіз б бір нүктесіне көшеді бұл жерде құрметті оқушылар мына жерде бірде бір ма координаталар жүйесінде мына жерде координатасы яғни минус бірде минус бір симметрия ала аламыз келесі с нүктесінің координатасын қараңыздаршы үште төрт па олай болса с нүктесі мына жерде пайда болады бізде мына жерде қанша мына жерде сонша болады минус үште яғни минус үште минус төрт болатынын ұмытпаймыз келесі бесте бір ма олай болса ол бері қарай бес минус бес минус бір болып түсе қалады екен сондықтан бізде не сұрады так б төбесінің координаталардың шығарылуы б нүктесінің координат b төбесінің координатасы минус бесте минус бір екен яғни с жауабы келесі есеп бізде мәселе есебі екен өзен бойында екі қаланың арақашықтығы бар теплоход бір қаладан екіншісіне барып қайтқан екен олай болса ең тиімді әдіс бұл жерде кесте сызу деп ойлаймын сіздер егер түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийде жазыңыздар яғни байқап отырсаңыздар қараңыздар тепловод бір қаладан бір баладан екіншісіне барып қайтуға сегіз сағат жиырма минут жұмсады өзен ағысының жылдамдығы төрт сағат теплоходтың тынық суда жылдамдығын табу керек яғни теплоходтың жылдамдығын білмейміз x деп алайық барса өзен ағысымен бару мүмкін да қайтарда автоматты түрде ол өзен ағысына қарсы келеді дұрыс па олай болса өзен ағысы бойымен болса жылдамдықтар қосылады яғни теплоходтікіне өзен ағысының жылдамдығы қосылады осы өте маңызды теплоходтікінен азайтамыз өзенге қарсы жүзген кезде енді барған жолы бізде барса да 80 километр қайтса да 80 километр екі аран, қаланың арашықтығы с ті в ға бөлем т деп жазамын сегіз бөлін, 80 бөлінген x қосы төрт 80 бөлінген x минус төрт өте мұқият болатын жағдай осы жерде құрметті оқушылар кешіріңіздер мына жерде карандаш жазбай қалдым x минус x минус төрт мына жерде құрметті оқушылар жазбай кешірім өтінемін так келесі мына жерде сексен бөлінген x минус төрт уақытын тауып алдым яғни қарасаңыздаршы құрметті оқушылар барып қайтуға десем міне барғанда өзен ағысымен барса мынадай уақыт жұмсайды ал қайтарда ол уже сексен бөлінген x минус төрт мынадай уақыт жұмсайды барып қайту деген сөз яғни қосу сегіз бүтін ә, э, минутты сағатқа айналдырсақ кісісіне жиырма деп аламыз яғни бұл жерде жиырмаға қысқартып жіберу арқылы біз мынадай теңдеуге қол жеткіземіз сексен бөлінген x қосылған төрт қосылған сексен бөлінген x азайтылған төрт тең ортақ бөлім мына жерде байқап отырсаңыздар сегіз бүтін үштен бір деген сөз ғой яғни ол көбейтіп қоссақ жиырма бес бөлінген үш болады екен яғни мына теңдеуді шешу арқылы біз ә, э, x тең жиырма деген ә, түбірін табамыз яғни рационал теңдеулерді шешу арқылы x тең жиырма деген ол бізде д жауабы екен келесі он тоғызыншы есепке келетін болсақ тригонометриялық теңсіздікті жүйесін шешу қажет яғни иә тригонометриялық теңсіздікті шешу үшін бұл жерде ә, түрлендіру енгіземіз бірінші теңсіздіктен бастайық ә, мысалға синус 2 икс минус косинус 2 икс үлкен нөлден деп сол жаққа өткізіп алайық яғни бұл жерде алдындағы коэффициенттер бірге тең олай болса ә, біз қосымша бұрыш енгізу әдісін пайдалану арқылы бір қос бірдің квадраты қосылған бірдің квадраты оның төбірәсін алатын болсақ яғни гипотенуза сияқты болып тұр бұл жерде катеттері бар бір бір гипотенузаны тапсақ төбірасы екі ғой сол сияқты төбірасы екіге бөліп жібереміз яғни бір бөлінген төбірасында екі синус екі икс минус бір бөлінген төбірасында екі косинус екі икс үлкен нөлден теңдеу теңсіздігі пайда болды олай болса мынаны косинусіне тәуелді болсақ косинус 45 градус мынау синус 2 x минус синус 45 градус яғни байқасаңыздар мынау синус 45 мынау косинус 45 косинус 2 x үлкен нөлден ә, синустардың қосу формуласын пайдалану арқылы синус 2 x минус 45 градус деп түрлендіріп алсақ болғаны осы жерде міндетті түрде бірлік шеңбер пайдаланатын боламыз бірлік шеңберде ау кешіріңіздер y бірлік шеңберді пайдаланатын болсақ так мына жерде сексен сегіз үлкен нөлден болған үшін мына жер мына нүктеде және мына нүктеде нөлге тең яғни нөл мен пи үлкен десе онда жоғарғы бөлігін штрихтайтын боламыз байқап отырсаңыздар ә, бізде былайша айтқан кезде жауабы дайын бірақ аргументтен ажыратып алуымыз қажет мына жерде пимен кеткен екен мақы мына жерде қырық бес градус деп яғни оны пи бөлінген төрт деп алсақ болады сағат тіліне қарама қарсы бағытта кішісінен үлкенге қарай жазамыз жауапты нөлден пиге дейін яғни нөл ол нөлді былайша айтқан кезде екі пи к десем болады пи қосылған екі пи к екен енді пи бөлінген төртті оң жаққа да сол жаққа да қара, қарамарсы таңбамен өтсем яғни ол плюс таңбасы иә бес пи бөлінген төрт болады қосылған Екі пика бөлінген екі пиканың өзі ары қарай зерттейтін болсақ пи бөлінген төрт сол жаққа келді екі пика қосылған болып тұр икске қол жеткізу үшін біз не істейміз біз бұл жерде екіге бөліп жібереміз бес пи бөлінген сегіз қосылған пика бөлінген пиканың өзі өйткені екі пиканы екіге бөліп жатырмыз ғой біз пиканың өзі пика келесі пи екіге бөлеміз пи бөлінген сегіз қосылған к к тек қана бүтін сандар екен яғни бұндай жауапты іздейтін болсақ бұндай жауап бізде пи бөлінген сегіз қосылған пи к б жауабымыз а жауабына келтіреді екен иә байқадыңыздар ма а жауабы дұрыс екен жиырмасыншы есеп жиырмасыншы есепте енді векторлар берілген екен өте мұқият болады. а векторының ұзындығы б векторының ұзындығы берілген және екі вектордың арасындағы бұрыш алпыс градус так альфа бұрышы а минус б және б векторларының арасында бұрыш болса альфа бұрышын косинусын табамыз енді құрметті оқушылар бұл жерде векторларды былайша айтқан кезде мағынасын түсіну керек э, векторлардың арасында бұрыш дегеніміз қалай белгіленеді содан өте мұқият болу қажет параллограммдар ережесі бойынша біз векторларды қосудың параллограмм ережесі бар екенін білесіздер а берілсін э, а векторы болсын мынау б векторы болсын мынау б векторы болсын а вектор құрметті оқушылар бұл жерде так а вектор мен б векторының арасындағы бұрыш алпыс градус қой жарайды бізге а минус б вектор керек а минус б векторын қалай табамыз деген сұрақ құрметті оқушылар бұрыштар ережесі бойынша міне мынау бізде а минус б вектор, а вектор минус б векторы болады себебі қараңыздар п векторына а минус п векторын қоссаңыздар б мен б жойылады да құрамасы а векторы шығады демек бізде бұл параллограмның диагоналі болып тұр екен ал олай болса бұл жерде арасында а, а вектор мен б вектордың арасындағы бұрыш алпыс градус екен біз а минус а вектор мен б векторының азайтындысын яғни диагональдың ұзындығы ретінде косинустар теоремасын пайдалансақ болады ол қандай еді косинустар теоремасы яғни п да квадрат тең а б квадрат қосылған а квадрат мен шекеселенген а б а косинус алпыс градус еді орнына қоятын болсақ так а векторының модулі қосылған б векторының модулі минус екеселенген а векторы мен б векторының скаляр көбейтіндісі екенін ұмытпаймыз мұндағы а вектор мен б векторының арасындағы бұрыш бар екен сонымен кеттік а вектор мен минус б векторының жеке жеке ұзындығының квадраты тең болады орнына қоямыз а векторының квадраты ұзындығының квадраты он алты қосылған бір минус екі еселенген бұл жерде мұқият болу қажет мына жерде а мен в векторының көбейтіндісі бұл скаляр көбейтінді ғой иә так а вектор мен в вектор иә бұл жерде де ұзындық қой өйткені шамалы қателеспеппін мына жерде так төрт көбейтілген бір екеуінің арасындағы бұрыш екіден бір орнына қоятын болсақ реттейміз ә, бізде нәтижеде э, он үшке тең бола ма он алты қосып бір яғни ол мына жерде екі мен екі кетті а екі мына жерде төрт қалып кетті ғой иә төрт он бестен төрт он жетіден төртті айтсақ он үш бола ма осындай шама саннан санды азайту жағы қиындықты туғызады кейде иә ол қатты қателікке жата қоймас мына қараңыздар а вектор минус б векторының квадраты бұл яғни косинустар теоремасы арқылы мынадай түрге келді орнына қоятын болсақ мына жерде шама беттеп мынау вектор құрметті оқушылар вектор дегеніміз былай жазылу керек әдетте так кеттік а векторының ұзындығының квадраты яғни төрттің квадраты он алты б векторнікі бір минус екі еселенген а векторының мынау б векторның ұзындығы арасында бұрыштың косинусы яғни бұл жерде нәтиже оны шығып тұр келесі біз таптық нені а минус б векторының ұзындығын б векторының өзі ұзындығы бар олай болса осы екі вектордың арасындағы бұрышты табуымыз қажет ол үшін біз не істейміз иә құрметті оқушылар бұл жерде қандай амал тиімді болады деген сұрақ туындайды да а минус б векторы ол мынау ғой дұрыс па оны құрметті оқушылар міне а минус б векторын былай белгілесек те болады себебі екеуінің арасында бұрыш десе ол мынау ғой міне осы жердің альфасы бізге осы қажет қой осы бұрыштың косинусы қажет оны табу үшін қандай әрекет жасаймыз яғни ә, скаляр көбейтіндімен жұмыс жасап көрсек қалай қарайсыздар скаляр көбейтіндімен бізге екі, осы екі бұрыштың арасында бұрыш осы екі вектордың арасында бұрыш қажет қой бізге а минус б векторы мен б векторының арасындағы бұрыштың косинусы қажет ол бұрыш мынау құрметті оқушылар өте мұқият болыңыздар бұрышты анықтау тәсілі осылай яғни бір нүктеден шығу керек та екі вектордың бастары яғни сонымен ә, бұл жерде скаляр көбейтіндіні табатын болсақ а минус б векторының скаляр көбейтіндісі дегеніміз б векторына ол а минус а векторы мен б векторының ұзындығының көбейтеміз бұл векторының ұзындығына және арасында косинус бұл жерде біздің жағдайда альфа деп алайыншы сонымен так а минус б векторын бұл жерде скаляр көбейтіндісін табу үшін екеуін жеке жеке көбейтеміз яғни а векторы мен б векторының скаляр минус б векторының ұзындығының квадраты деп алуға да болады бұл жағдайда а минус б векторының ұзындығы бізде мінекей бар екен яғни ол он үш еді квадраты ал а векторы азайту минус б векторының өзі түбір асты он үш болады да құрметті оқушылар яғни орнына қояйық он үш түп расында он үш қосылған бұл түб ол б ның ұзындығы бір косинус альфа альфа енді екі вектордың арасындағы мынау скаляр көбейтіндісін оны табу қиын емес яғни ол бағана тапқанымыздай бұл жерде а векторының ұзындығы төрт б векторының ұзындығы бір арасындағы бұрыш косинус алпыс градус деп бағана берілгенде мына екеуінің мынадай нәтижеге жетіп отырмыз минус бұл ұзындығы мін тең түбір астында он үш косинус альфа мына жерде байқап отырғаныңыздай төрт мынау косинус алпыс градус екіден бір ғой төрт пен екіден бір қысқарып екі азайту бір тең түбір астында он үш косинус альфа шығады екен косинус альфаны табатын болсақ косинус альфаны табатын болсақ яғни ол жерде бір бөлінген түбір астында он үш екен яғни ондай жауап іздесек ол с жауап екен келесі көшейік яғни екі жауабы тұр екі бірнеше жауабы дұрыс сұрақтарға келдік егер мынадай өрнек берілсе мына өрнектің мәнін табыңыз бұл жерде қатты қиналмай ақ пропорция саған жақсы әдіс болып табылады жеті м тең м минус н болса бұл жерде қалаған айнымалыны тапсаңыз болады өзіңізге ыңғайлы айнымалы яғни мдерді 6 м қылып бұлай өрнектеп алсақ болады n тең болады минус 6 м екен яғни табатын нәтижеге қол жеткізу үшін мына мына өрнектің м деген жерлерге жарайды мдер тұра берсін үш м қосылған төрт ннің орнына мына өрнекті қояйық минус алты м бола ма астына ннің орнына минус алты мді қойғалы тұрмыз сонда минус алты м алымында минус 24, минус 24 қосын минус 21 м боламы, м менің қысқарады, минус мен минус қысқарады, 21-ді 6-ға бөлсеп, 7 бөлінген 2 болады немесе 3 бүтін 10-нан 5 келсестер Енді жауаптарды өте мұқият болайық, 3.2-ден 1 ол 3.5 деген сөз, 7 бөлінген 2 және 3 бүтін 10-нан 3 э, жауабы дұрыс екен. Келесі есеп, теңдемен мұна модуль таңбасын берілген теңдемен түбірлерін табу керек, бұл жерде анықтама бойынша арсақ болады, немесе екі жағында квадраттап жіберсек болғаны. Яғни квадратты дейді мұсы 4x квадрат минус 4x қосылған бір қысқаша өйті формуласы арқылы пайдаланып. Мен ашудан қосылған 4x қосылған 4. Рет дейді мұсы 3x квадрат минус 8x қосылған минус. Яғни 8x минус 3 тен 0 болама. Дискримент арқылы тауатын бұсы жалпы түбірлері. Бізде ә, минус қазір минус үштен бірде үш болады екен дұрыс па екі түбір шықты енді осындай түбірлері бар варианттарды іздейміз минус үштен бір міні және үш деген нұсқаны іздейміз үш деген нұсқа так минус үштен бір және так а үш тұр екен бірінші вариантты тұр екен а және в келесі сұрақ келесі сұрақ теңдеулер жүйесі берілген екен оны шешіп x қосу y мәнінің еселіктерін табыңыз охо онда x-ті тауып алайық бірінші және y тауып алайық бұл жерде теңдеулер жүйесін мынадай түрге келтіріп алайық яғни негізіміз 9 болса 9-дың бір дәрежесі болады яғни x қосылған y тең 9 мына жерден пропорция істейтін болсақ бөлшек бөлімдерге тең емес деп x тең 2y. Нәтижеге қол жетсу үшін x орнына 2 керек қойсақ, 2 керек қосылған y тең 9, яғни мына x орнына мына нәтижені қойып жатырмын ғой. 3y тең 9, y тең 3 екен. y тапсақ x тең болады. Мына жерге әкеліп қойсақ x тең 6. Енді бізге не деген x қосу керек мәнінің еселіктерін табыңыз деген. Есептерін табу үшін x қосылған y дегеніміз ол тоғыз болмай ма біздің жағдайда құрметті оқушылар қосындысы яғни автолобусы үлкен нөлден болу керек біздің жағдайда қанағаттандырып тұр енді осы так икс сосу еркін мәнінің еселіктерін табыңыз мұндағы есеге теңдеу жүйесінің түбірлері жарайды біз таптық екі түбірді таптық онда осы тоғызға еселі сандар бізде жиырма жеті тоғыз он сегіз келесі сұраққа көшейік так жиырма төртінші есепте жиырма төртінші есепте мәселе есеп берілген екен иә арақашықтығы бес жүз жиырма сегіз километр болатын екі қаладан бір мезгілде қарама қарсы бағытта мотоцикл жылдамдығы одан жиырма пайызға артық ә, жеңіл машина жолы шықты жалпы құрметті оқушылар мотоциклші мен жеңіл автокөлік шыққан ғой сонда втс деген кесте құратын болсақ әдеттегідей мынау жеңіл автокөлік болса жеңіл автокөліктің сызбасы былай болса мынау мотоциклдікі болсын жеңіл автокөліктің жылдамдығы дейді м жалпы байқап отырғаныңыздар байқап отырсаңыздар мотоцикл жайырақ жүреді ғой жиырма пайызға артық жүрген да мына жеңіл автокөлік яғни ол бір бүтін оннан екі икс деп аламыз себебі жиырма пайызы артса ол жүз жиырма пайыз ғой мына жүз жиырма пайыз деген сөз ұғым ал енді бізге екеуі бірге қарама деді ма онда с тең вт формуласын түрлендіретін болсақ ол жылдамдықтар қосылмай ма яғни бірге 528 километр жүрді және бірге бір біріне қарама қарсы жүрген соң жылдамдықтарын қосайық құрметті оқушылар яғни төрт сағаттан кейін кездесті деп міне кездесу уақытысы сонда бірге жүрген жол бірге жүрген жылдамдық бірге жүрген өткен уақыт яғни осы жерден х-ті тауып алатын болсақ х тең алпыс болады бұл бізде ненікі былайша айтқан кезде мотоциклшының жылдамдығы бұл мотоциклдікі енді бізге жеңіл автокөліктікін табу үшін ол бір бүтін оннан екіге алпысты көбейтеміз сонда жетпіс екі километр сағат алпыс және жетпіс екі километр сағат деген жауаптарды іздейміз жиырма төртінші есеп бітті жиырма бесінші есеп құрметті оқушылар так келесі есеп құрметті оқушылар графикте сәйкес келетін теңсіздікті анықтаңыз деген яғни сіздерге байқасаңыздар міне түзу берілген түзудің төменгі бөлігі шрихталған бірінші түзудің теңдеуін тауып алуға кеңес берер едім ол байқасаңыздар екі нүктеден өтетін түзудің теңдеуі арқылы x минус x бір бөлінген x екі минус x бір тең y минус y бір y екі минус y бір деген формула арқылы арқылы түзудің теңдеуін тауып алсаңыздар болады яғни ол мына екі нүктені яғни екіде нөл нольде минус бір деген нүктелерді орнына сәйкесінше қойып қойып тапсаңыздар болады ол табылған бізде теңдеуіміз мынадай түрде болады яғни минус x қосылған 2y тең минус 2 түрінде болады яғни бұны не үшін тауып жатырмыз себебі мына жерде варианттардың нұсқалардың өзінде осыдан өзгеше нұсқаларды да қойып қояды оларға уақыт жібермейміз яғни біз ә, осы жерден түрлендіру енгізетін болсақ екі жағында екіге бөліп жіберу арқылы y минус нөл бүтін оннан бес x тең минус бір деп жазуымызға да болады да яғни ол ә, мына жерде байқасаңыздар бірінші теңсіздікке ұқсай ма берілгенде міне y жарайды y мына жерде y түрлендіріп алсақ y тең нөл бүтін оннан бес x минус бір түрінде жазсақ та болады яғни y тең нөл бүтін оннан бес x минус бір мынау уже былайша айтқан кезде ойланамыз теңдеуі дұрыс та келесі төрт x минус екі y бағанағы уже төртке көбейтсек бұл болмайды мұқият болыңыздар нөл нөл сегіз минус мына ше бұл ойланамыз өйткені бірінші теңдеулерді ажыратып жатырмыз теңсіздіктерді сосын қарастырамыз құрметті оқушылар y тең мына жерде екіге көбейтіп жіберген бұл болмайды келесі мына жерде екі y дейді жоғарыға қарасаңыздар қараңыздар мына жерде екі y минус икс қосу екі мынау ойланамыз мынау дұрыс емес автомат түрде екі икс бұл да дұрыс емес мына жерде так екіге бөлген бұл да дұрыс емес екенін байқауға болады так сонымен үш рет нүкте қойып кеткен теңсіздіктерді қанағаттандырса болғаны екен біріншіден енді осы игіліктен нөл бүтін оннан бес қараңыздар мынау тұр ғой иә осы біздің теңдеуіміз былайша айтқан кезде осы теңдеуді мына штрихталған облыс төмен жағын бар штрихталған облыс осы штрихталған облыстан кез келген бір нүкте алайын мысалға 3-те, мысалы, координатасы 3-те 0 деген мына нүктені алсам, онда x-іне 3-те ертің орнына 0-ді қой деген сөз. Ертің орнына 0 қойсам 0 тең x-тің орнына 3 қойсам 1/2, азайтып 1. 0 тең 1/2. 0.15. Мынаның қайсысы ақиқат? Яғни 0.15 үлкен емес пе? Демек, біз қараңыздар, құрметті оқушылар, демек мына теңсіздік жүйесі, теңсіздігін алуымыз керек. Яғни, кіші еместе 05 x минус бір дейді яғни y кіші деген аламыз міне y кіші мынау y үлкен болып тұр құрметті оқушылар минусқа бірден қоя салу қажет мына жерде жағдайда түсінікті ма ал мына жерде y кіші деді ма бұл теңдеу дұрыс болған теңсіздігі де y кіші болған үшін осы дұрыс және мына жерде де y кіші ма иә демек с және е жауаптары дұрыс екен жиырма алтыншы есепке назар аударайық құрметті оқушылар бұл жерде ә, жүйесі берілген логарифмнен тәуелді яғни бұл жерде квадрат теңдеу шешуіміз қажет астында игілікті өрнектеп беріп қойған демек бірдене мына жерге апарып қойсақ ә, есеп шығады әлгі бастамасын бастап берейін ары қарай өздеріңіз істей жатарсыздар мен тек қана идеясын түсіндірейін әлгі игіз дегеніміз ол бір минус x яғни бірінші мына екіні артқа дәрежеге жіберсек болады яғни лг 19 қосылған x минус лг 1 минус y квадраты тең бірді бері қарай минус бір қылып өткізсек яғни ондық логарифм арасы азайту болған үшін бөледі екенбіз бір минус игіліктің квадраты мына жерде а құрметті оқушылар мына жерде игілік деп қате жазып кеттік иә мына жерде икс болу керек қой дұрыс па мына жерде де икс болады екен тең минус бір ондық логарифм болған үшін 19 минус x бөлінге 1 минус x-тің квадраты тең. Мәжде 10-дық логарифм 10-ның минус 1 дерісі ол 10-нан 1-ді. Мынау рационал теңдеулерді шешу үшін пропорция істеп, бөлшектің бөлімін анықтауызын ескеріп тең емес 1 деп, пропорция істесеңіздер ә, түбірлері шыға келері, яғни оның түбірлері біздің жағдайда 21 және минус 9 болады. x1 тең 21, x2 x 2 тең ә, минус 9 шығады құрметті оқушылар өте сақ болыңыздар мына жерде анықталу облысы деген ұғым бар y үлкен нөлден және 19 тоғыз қосу x үлкен нөлден яғни бұл жерде анықталу облысына сай болса ғана аламыз қалғанын алмаймыз анықталу облысы бізде 19 тоғыз қосылған x үлкен нөлден болу керек x үлкен минус 19-дан яғни бізде минус тоғызымыз ол минус тоғызымыз қанағаттандыртып жиырма бірімізді тұр енді игіліктеріміз қанағаттандырса болғаны игіліктің орнына қоямыз игілік тең мына жерге қоятын болсақ бір минус х қой бір минус х орнына қояйық міне игілік бірді сәйкесінше х бірді қою арқылы табамыз бір азайту жиырма бір бұл жерде уже минус жиырма бір бірден айтайық игілігіміз оң сан болу керек тұғын яғни игілік үлкен нөлден болу керек тұғын автобус бойынша жиырма бірді алмаймыз игілік екіні табайық бір азайту минус тоғыз иә бұл жерде жауап 10 болады екен демек ә, жауабы 9 минус 9-да минус э, плюс 10 екен енді бізден не сұрады бұл жерде қараңыздар Же, теңсіздіктер жүйесінің шешімі болатын сандар жұбының қосындысына қараңыздар қосындысын табайық бірінші x1 x1 болмаса да жаңағыдай x қой бұл жағдайда x қосылған y тең 1 болады дұрыс па көбейтіндісіне тең сандар дейді x бір көбейту болса минус тоқсан болады яғни бір және тоқсан минус тоқсан бір деген жауап бар минус тоқсан деген жауап бар екен жиырма алтыншы есеп осымен тәмамдалды жиырма жетінші есеп графика сәйкес барлық дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз деген ең бастысы біз байқап тұрмыз парабола тұр тармағы жоғары қараған параболаның төбесі координатасы екі де минус бір олай болса э, теңдеуін жазып алайық х минус екінің квадраты қосылған бір ә, бұл теңдеу орынды ма екен дұрыс па екен дұрыс емес екенін білу үшін коэффициент алдында бір ма бір емес па көру үшін яғни икстің орнына қалаған ә, анық бойында тұрған нүктені қояды яғни нөлде үш икстің орнына нөл қойсақ игрегіміз шыға ма нөл қойсақ минус екінің квадраты төрт қосу бес демек шықпады яғни минус бір емес ә, плюс бір емес минус бір болу қажет құрметті оқушылар енді шығады құрметті оқушылар ә, мынау параболаның теңдеуін тауып алайық яғни екіде де минус бір төбелерінің координаталары олай болса x минус екі минус x минус екінің квадраты минус бір түріне түріне былайша айтқан кезде келеді яғни бұны алдында коэффициент бір болады деп ұйғаратын болсақ оны көз жеткізу үшін яғни мына нүктені бойындағы бір нүктені алып бір тексеріп көре салайық х нөл y үш 0 қойсақ минус 2 нің квадрат 4, 4-тен 1-ді 3 демек орындалып тұр. Енді так, э, жауаптарда туындысын тапқан екен туындысын табасақ, туындысы 2x минус 2 болады дұрыс ба? Яғни оны ашатын 2x минус 4 болады екен туынды дайын. Бірінші жағдайда туынды дұрыс. Мәндер олысы, y тестер деді. Ол әрине қате себебі ә, мәндер y минус 1-ден плюс болу қажет әндері болсын жазып қойса виат игрек ол бізде ыыы э, игректің мәндері ғой демек игрегін ұстаймыз да минус бірден үш ескін деп жазады екенбіз құрметті оқушылар мәндер облысы варианты дұрыс емес э, мына дұрыс емес дұрыс емес енді алғашқы функция табу керек екен алғашқы функцияны табу үшін әрине квадрат теңде мынау квадратты ашып жазсақ әдемі болады x квадрат минус төрт x қосылған төрт минус бір яғни реттеп қойсақ қашанда қойсақ 4x қосылған 3, міне мына квадрат теңдеуді ашты, өрнек аштым да демек алғаш функция табатын болсақ өне тоқшылар, тең x куб бөлінген 3 қосылған x квадрат бөлінген 2 қосылған 3 x қосылған с мынадай түрдегі ә, түрдегі осындай өрнегіміз бізде мына жерде минус болатын кешірім өтінемін мына жерде минус болу қажет демек э, мынау дұрыс емес э, мынау дұрыс ш функция ма деген сұраққа оны қалай жауап береміз яғни x орнына минус х ті қоямыз сонда f от x болса бұл мынау жұп функцияның былайша айтқан кезде ережесі дәл осындай шарт орындалса ол жұп функция болар еді алайда біз орнына қойып көрсек f от минус x қоятын болсақ яғни берілген функциямыз мынау бізде бастапқы квадрат квадрат квадраттық функция минус x сқвая минус екінің квадраты минус бір яғни бұл жерде былайша айтқан кезде минусты жақ сыртына квадраттап шығару арқылы x қосу екінің квадраты минус бір түріне келеді ол бастапқыға ұқсас емес сондықтан бастапқымен бірдей емес бұл жұпта емес емес функция болып отыр немесе квадратты ашқаннан кейінгі мына түрге де қойсаңыздар болады осы жерден айқын көрінеді екен келесі сұрақ бойынша жұп функция емес тақ функция да емес себебі тақ функцияның ережесі минусты қоятын болсақ минус f от x болу қажет еді автобус r бұл дұрыс демек x орнына кез келген нақты сан қоюға болады деген келесі сұрақтарға көшейік жиырма сегізінші сұрақ катеттердің бірінің гипотенузасы бір сантиметр кіші демек тікбұрышты үш бұрыш берілген екен катеттерінің бірі міне катет біреуі гипотенузасынан бір сантиметр кіші дей ма гипотенузасы x қосу бір болғаны онда ал екінші катет гипотенузадан екі сантиметр кіші гипотенузамыз мынау ғой екі сантиметр десем былай дұрыс па тікбұрыш үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз яғни былайша айтқан кезде пифагор теоремасын пайдалансаңыздар болады x квадрат қосылған мынау бізде x минус бір болмай ма x минус бірдің квадраты тең x қосылған бірдің квадраты болады екен бұл теңдеуді шешетін болсаңыздар x тең төрт x тең үш x тең бес екенін байқаймыз былайша айтқан кезде x бір x екі x үш болады да бірінші ең бірінші иксіміз төрт шығады одан кейін орнына қоятын болсақ мына жерде төрт болса мына жеріміз бес болады мына жер үш болады екен яғни пифагор сандары үш төрт бес төрт бес үш келесі жиырма тоғызыншы есепке келдік жиырма тоғызыншы есепте мынадай түрдегі функция берілген f шиғат x тең нөл табыңыз дейді ондай болса f шиғат x туындыны тапқалы қалып жатырмыз тангенстің туындысы бір бөлінген косинус квадрат x котангенстің туындысы бір минус бір бөлінген синус квадрат x нөлге теңестіретін болсам мына нөлге теңестірген жатымды тең нөл ортақ бөлім беремін синус квадрат x косинус квадрат x алымын реттейтін болсам синус маңдайына синус квадраттан мынаған косинус квадраттан синус квадрат x минус косинус квадрат x тең нөл бөлшектің бөлімін синус x пен косинус x-ні жеке жеке нөлге тең емес деп отырып тастай кетейін яғни алымын байқасаңыздар косинус екі альфаның формуласы минус косинус 2x тен 0. Бұл жерде косинус 2x тен 0-ге 2x тең дербес шағдай π бөлінген 2-ге қосылған πk x тен π бөлінген 4 қосылған πk бөлінген 2. Бұл жерде x тен былайша π бөлінген 4 плюс πk бөлінген 2 деген нәтижеге жеттік. Осындай жауапты іздеп көрейік. π бөлінген 4 қосылған πk бөлінген 2 міне б жауабы және құрметті оқушылар кейде өте мұқият болу керек кейбір варианттарға да басқаша жауаптар қойып қояды ол дегеніміз не біз бағана жоғарыда алдында синус квадрат x минус косинус квадрат x тең нөл деген түрде болып онымен косинус екі альфаға әжіктеді дұрыс па ол мына жауап дұрыс жүз пайыз келесі оны басқа жерлерде бөлшектің бөлімі косинус квадрат x мына жерде бағана квадраттары болсын өзі болсын нөлге тең емес те әрқайсысын олай болса косинус квадрат x ке бөліп жіберуге болады екен да мына косинус квадрат құны косинус квадрат х-ке тангенс квадрат х минус бір тең нөл яғни тең бір болады да х тең плюс плюс минус пи бөлінген төрт қосылған к деп те жазуға болады құрметті оқушылар дәл сондай варианттан қате кетіп қалып жүрмеңіздер яғни ол вариант бізде f жауабында тұр екен келесі отызыншы есепке де келіп жеттік құрметті оқушылар яғни бұл жерде цилиндр берілген екен жасаушысы жеті сантиметрге тең осіне параллель жүргізілген жас табанда шеңберден жүз жиырма градус болған қиып өтеді дейді өте мұқият бұл жерде цилиндрмен сіздерге сызуға тырысайын енді құрметті фонтта сызғыш болмаған үшін жобалап сызуға тырысамын яғни бұл жерде бұл жерде ішкі бөлігі ішкі бөлігі үзік сызықпен сызылады яғни ол жер бізге сызу сабағының пункттері дейміз ғой инциденттер берілді жасаушысы жетіге тең дегеніміз яғни биіктігі болып табылып тұр біздің жағдайда шеңберден қараңыздар мынау ось дұрыс па олай болса так қараңыздар жас табандағы шеңберде жүз жиырма градус болған қима қияды қима жазықты осьтен қараңыздар о міне мынанасы мінекей оське параллельдеді ғой олай болса міне міне біздің қимамыз яғни ол тік төртбұрыш болып тұр құрметті оқушылар яғни осы қима қараңыздар мына жер мына жер доған жүз жиырма градус доған келеді дейді яғни ол центрлік бұрышқа да тең емес пе яғни біз байқап отырғанымыздай мына жерде мынау радиус мынау радиус сол үш бұрышты мен қырқып сіздерге көрсеткім келіп отыр яғни мынау r r болып тұр да біздің жағдайда r r ал доғасы былайша айтқанда жүз жиырма градус болып тұр міне ал бізде мына бізге мына жер жоқ бізге табу керек нәрсені қарайық яғни төмендегі жауаптардың ішінен қима ауданына тең болатын жауаптарды көрсетіңіз қима ауданы ол тік тіктөртбұрыштың ауданын тапсақ жеткілікті ұзындығы бар енін табуымыз керек ені дегеніміз ол осы сұрақ белгісі деген сөз ә, және де центрінен яғни осьтен екі сантиметр қашықтықта деген сөз ол мұқият болыңыздар ол биіктік яғни екі тең бүйірлі үшбұрыштың әр биіктігі әр бесіктесіз әр медианасы болып тұр яғни екі сантиметр дегеніміз мына алпыс градус болады жүз жиырма градусты бөлсек мына жер демек отыз градус болады отыз градусқа қашықтық катет гипотенузаның жартысына тең р тең төрт десек қалай қарайсыздар р тең төрт одан соң бізде э, мына жерді яғни мына ұзындықты мына жерді белгілеп алайықшы мынау бізде центр о оғына аб ның ұзындығын табу үшін төрттің квадраты азайтылған екінің квадраты пифагор теоремасы ол он алты азайту екі төрт он екі яғни ол екі түбір арасында үш екен мына жерде екі түбір арасы үш болады яғни мынаны қандай деп к нүктесі деп белгілеп алсақ яғни аб б абының ұзындығы төрт түбір асты үшке тең онда құрметті оқушылар ал биіктігі бар с қиманың ауданы ол биіктік көбейтілген б Яғни ол екілеміз 7, 4 төбірас 3-ке көбеткенде теңет. 28 төбірасында 3 еген құнды тұқшылады. Сонда жауап бізде келе отырмыз. 14 төбірас 2-ден өзін ау. 12-ден 4 көбейті өш 2 шықылет 28 төбірас 3 осыдан шығады. 38 ден 16 көбейті 2 осыдан 4 шығады. 28 EF осы жерден шығады еген құрмет тұқшылар. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? мен біздің бір нұсқамыз талды, мәресіне жетті егер сұрақтарыңыз болса пікір ретінде комментарийге жазып қалдырсаңыздар жақсы болады